Y si, quieren que pueda vencer a algún monstruo, dejen su rico aventure Like. Es lo que Maya pediría. Sin más por el momento, comenzamos. Esto parece una noche muy lluviosa y muy larga. Muy larga. Oh, se me olvidó, eso, me olvidó dejar cerrar la puerta. Con el encanto de esta, esta espada hay que darle tres espadazos para que se muera uno. What estaba serido. De tu araña Ya estés cazador salvaje? Aquí te espero. poor. Oh, ya amanecí después de que amaneció toda la noche bien, bien con lluvia, con mucha lluvia, bien lluvioso. Es mi oportunidad de atacar en él. Ok. Otra vez. have. Ese jabalí está bien dormido, ese y el otro you Pensé que no esté, pensé que no estabas aquí. Pensé que no está. te gusta el agua, ¿verdad? Si tan solo te pudiera no sé qué comes, ja. no me ataques. Como te decía, Haku, hubiera sido más divertido porque te pudiera matar. ich habe den in der Dacklasse. <laughs> Ja, wie normal. diciendo que tengas cuidado con esas Este, <laughs> que después bipolar. Me confunde como un monstruo.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 Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a stand What? You What? A ver, son 7. Thank you. bueno, aventureros y aventureras, eso es todo. Y perdón por no avanzar más porque tengo otras cosas que hacer. Nos vemos en un siguiente video y espero que hayan dejado su aventura like. Es lo que diría Maya. Hasta entonces.